шаттл как раз таки летает. Visual on a hostile engineer. Я сходила, не успел, я их всех раскатал. Слушай, можешь глянуть? Парни, Visual on hostile light assault troopers. Enemy light assault in the area. Так, трекер, трекер норм. Трекер, почему нет? Enemy match. Да любой нормальный пол самолета сносит любой грань. Hostile matters identified. Eyes on hostile light assault trooper. Visual on hostile light assault trooper. Eyes on hostile light assault trooper. Watcher six. Infiltrator in the area. Visual on engineer spotted. Visual on a hostile engineer. engineer in the area. Camera, nigga. Any platoon up? Yep, yep. Platoon, yep. Platoon. Right to be. Eyes on hostile light assault troopers. Hostile engineer. Hostile light assault troopers. Got extra ammunition. Three zero to shot. Enemy heavy eyes on an enemy lightning. Got a hostile clover. Got a visual on the mag engineer. Man. Who needs uh, invite? Ну и пошли нахуй. Окей, ну, ну, Zero in chat. А, о, е. Enemy heavy spotted. Eyes open. Enemy heavy. Eyes on hostile light assault trooper. Eyes open. Enemy heavy. Enemy light assault in the area. Enemy sight spotted. We've got a hostile на Enemy Sunderer in the area! Watch your six! А Infiltrator что in the ты area! не хочешь Потому что там пиздец. ID on an enemy Sunderer! это плохо? Visual on a hostile in the area! Ammunition! Понял. Сейчас сразу Enemy понял. light assault in the area. Spotted an enemy heavy! Enemy engineer in the area! visual on that. Stay alert! Enemy heavy nearby! Hostile light assault trooper spotted! Да боже, у меня противовоздушные мозги меня не интересуют. Кстати, вот лесным, а какой все-таки лучше ставить подвес? Ну, рак... а какую ракеты? Смотря, Там уже раз дохуя Я хочу нагибать. Eyes on hostile light assault trooper! Spotted enemy heavy! Ёбаный арбалет. Hostile light assault trooper spotted! Six! Spotted enemy heavy! down! Spotted enemy heavy! Enemy infiltrator spotted! Hostile lightning tank spotted! А, инферно-то, который неуправляемый. Ну, такие, как... как- Stay alert! шерсть. Enemy heavy nearby! Spotted enemy Да, heavy! да, да, да, такая вот батарея. Let me heal you. Enemy engineer! Enemy infiltrator spotted! Ну, Катя, подожди, I а owe вот you one. смотри, тут у- Eyes open! Visual enemy heavy spotted an enemy transport! что вот если койоты, да, Eyes on hostile light assault trooper! Eyes on hostile light assault spotted! москиты в том, Spotted an enemy Короче, heavy! там. Hostile light assault trooper блядь, я spotted! не понимаю, нахуй, что правильно. Ну, блядь, койоты 6 штук взял конкреті, конкретно чи даєте домоволі Eyes on hostile light assault trooper! I can heal! Visual on hostile light assault trooper! Ah, Enemy soldier down. Hostile medic! We've got a mad rider in the area. Ну они как, они, они Блядь, наводятся, да? Блин, ну так тогда не круто. Lightning spotted! Я походу лазер на этот пришел, пришел, я Ну ты куда пришел, и лаву не туда отправил. Кстати, вот ты так и воздух, как-то, кого-то там, смотри, кто-то да? Вот тут пролетает, может, может. Пехотка побегаю, да? Вообще вот тяжело летать, но вот так вот я. Watch your six! Infiltrator in the area! Identified. Enemy heavy spot. Enemy soldier down. I ah, did it. Eyes on an enemy light. <laughs> Visual on Stay a hostile alert. thunder. Enemy heavy tier one. I need an enemy light.